Ola xente de ciencia En No anterior vídeo Vimos os diferentes tipos de esforzos aos que poden estar sometidas as rochas. Sí, xa sabedes que estes esforzos teñen que? Pois diferentes resultados en función do tipo de rocha sobre a cal actúan. E entre eles están as dobras e por iso Adela foi outro día a la Malpica a enseñarvos unha dobra en directo. Agora mosaremos vos as diferentes partes dun dobramento. Imos usar unhas toallas para crear o noso modelo e así vos tamén o podedes facer na casa. Estade atentos que imos lo. Primeiro, dobraremos as toallas a metade para despois colocalas unha encima de outra como se fosen estratos da codia terrestre. que tenemos estas toallas superpostas a de cinco estratos rochosos diferentes a aplicarles lentamente unas forzas o esforzos tectónicos de compresión. Preparados, Jacobo? me sí, Sí, espera que te vou ayudar. Veña, aquí estamos. Una, dos... Listo. Tres. Ahí está. Perfecto. Sí? Perfecto. Bueno, pois pues che deixo porque lle expliques así. xente. Gracias. As dobras Son deformacións plásticas e continuas, posto que non rompen a estrutura das rochas. Agora que temos o noso modelo listo, vou vos amosar os diferentes elementos dunha dobra. A liña de charneira ou eixe da dobra é unha liña imaginaria que une todos os puntos da charneira, que é a zona de máxima curvatura de cada unha das rochas da dobra. O plano axial é unha superficie imaginaria que pasa polas liñas de charneira. Este plano divide a dobra en dúas partes chamadas flancos ou limbos. Pero seguro que vedes mellor neste modelo de plastilina que fixemos. Esta lámina sería o plano asiático. vista da dobra é o punto máis alto dunha dobra coa superficie convexa, que no noso caso coincide tamén coa charneira. Pero se inclinamos máis o pregue, fixadevos que agora xa non coinciden, pois a crista queda aquí e a charneira aquí en baixo. Este é o suco da dobra, que é o punto máis afundido desta superficie cóncava. Aquí tedes a parte máis interna da dobra, é o que denominamos núcleo. Atentos agora a isto. A verxencia é o ángulo delimitado entre o plano axial e o plano vertical. Verémolo mellor no noso modelo de plastilina. Este plano é o axial, e este de aquí é o plano vertical. Entre os dous delimitan un ángulo duns 20 grados. A inmersión ou cabeceo da dobra é o ángulo formado polo eixe da dobra e un plano horizontal. No noso caso, formaría un ángulo duns 20 grados. Para describir a posición dos estratos da dobra, utilizamos o buzamento, que é o ángulo de inclinación que forman as superficies dos flancos cun plano horizontal imaginario. Para coñecer o sentido de buzamento, un dos trucos que podedes usar é imaginar que deixades caer unha pelota polo flanco. O movimento da pelota indicará o sentido. No noso caso, diríamos que buza cara dereita. Para achar a dirección ou rumbo da dobra, usaremos un compás que nos indicará o ángulo que forma o eixe da dobra co norte do noso compás. Neste caso, o rumbo da nosa dobra é duns 100 grados cara o leste. Bueno, moi ben, Adela. Estupendo, que interesante foi todo isto. Como me gustaría ahora mostrarles a esta xente unha dobra enorme que temos en Quiroga, a dobra de Campodola, coñécela? Coñece. Na Serra do Courel. Uh -huh. Eu, se vos parece, marcho para lo, eh, deixo aquí con eles, vale? Para que lle expliques aos nosos seguidores como é a clasificación das dobras. Moi ben, vai indo. Pois marcho que teño que marchar, Ta logo. clasificación das dobras podemos facela en función da súa antigüidade, do grado de compresión dos flancos, da simetría e do grau de inclinación. Pola posición dos estratos, atendendo a súa antigüidade, falaremos de anticlinal, onde os estratos máis antigos dispóñense no núcleo das dobras, Se vos fixades, parece a letra A. O sinclinal. Nel, os estratos máis modernos dispóñense no núcleo do dobramento. Este parece a letra U. Atendendo á súa xeometría, diferenciamos as dobras en simétricas e asimétricas, segundo se o plano axial o divide en dúas partes iguais ou non. No noso caso, temos unha dobra simétrica. e para que fose asimétrica, un dos lados tería que ser moito máis grosso que o outro. Se atendemos ao grao de verxencia ou inclinación do plano axial, clasificámolas en rectas cando o plano axial aparece vertical. Inclinadas cando o plano axial ten unha inclinación inferior a 45 grados e deitadas ou volcadas cando se aproximan á horizontal. Polo grado de compresión nos flancos, dividímolos en isópacos se os estratos conservan a súa espesura en toda a dobra e anisópacos se teñen un adelgazamento nos flancos. Por último, temos a asociación de dobras, xa que rara vez aparecen illadas. As máis representativas son os anticlinorios, fixade vos, e os sinclinorios, que forman un conxunto con aspecto de sinclinal. Ben, eu rematei. A ver por onde está Xacobo. Xacobo, estás aí? Ola Adela, si, sí, xa cheguei e saquei unhas fotos ao pregamento de Campodola e Xazós para que as vexades. Este sitio é unha auténtica pasada. É un lugar único dentro de Europa. Ten categoría de monumento natural en Galicia, pero é de importancia xeolóxica a nivel internacional. Aquí podemos ver un pregamento de tipo sinclinal tumbado que se produciu hai máis de 500 millóns de anos. Bueno, xente de ciencia, despedímonos, a Buriño, ata o seguinte vídeo.